タイに出会ったと口にした少しためらうように男は目を細めてつぶやく引き続き頼むぞ壁を隔てた影の中そこで一人の女が男の言葉に耳を傾けていた人相が気を懐に収め ち上がった女は冷淡な声でただ一言承知 嵐があまりに眩しく笑っていたからかもしくは物が命の暗闇になじみすぎたのか胸のざわめきを振り払い女が市街を目指す 女の視界に銀がひらめく眼前に現れた辻斬りを見て女は薄く笑った 県議に辻斬りの男は何が起きたかさえわからないまま絶命した彼女の歩む血塗られた道は幸せな親子の行く道とは程遠い自分はあの嵐のように笑ったことがあっただろうか彼らのような生活が私にもありえたのだろうか よどんだ空気の中手にできなかった生き方に思いを馳せた ました少女はやつれた顔で庭へ向かう。幼き日の彼女は鍛錬に明け暮れる日々を過ごしていた疲労で骨はきしみ肉は裂けたように痛むそれでも彼女は痛む足を動かして廊下を進んだ 庭へたどり着いた少女に早く参れと怒号が浴びせられる感情を押し殺した声で少女は「ただいま 男は叱責を始める道具が使う時に手元になくては意味がないお前は親方様の道具となる身いかなる時も速さをたっとべとそうしてその日も命がけの鍛錬が始まった 生きる道道を選ぶ自由など許されるはずもなかった生まれを憎んだところで意味はない 二度と手に入らぬ何かを思うとひどく惨めな気分になった雑念を振り払い足を前に進めるいつの間にか空は雨をこぼし始め巨大な城は 限界な気配を漂わせる Espacio Unido. 女は標的を探し一人城内を進む敵大名の跡継ぎ息子の始末それが彼女のこたびの任敵軍が血を重んじる組織跡継ぎが死ねば混乱は免れない 女の役目は敵軍に混乱を与え友軍が攻め入る隙を作ることだった 女は座敷へたどり着いた気づけば雨足はさらに勢いを増している広い座敷に不釣り合いな子供が一人座っていたその顔つきは人相書きのものとよく似ている 同じ刀を抜き幼い標的の顔へと突きつけたしかしわらしは刀を見つめるばかりでまるで逃げようともしないわらしのやつれた顔を見て女はあることに気づいたその子供が断層をさせられた娘であることに。 女は娘にその理由を問うすると娘は家への恨み事を漏らし始めたかような家もこの国も全て滅んでしまえばいいと 心を騙し性別さえ偽り与えられた役割を満たすだけの性お家の道具となった私は殺されるために生きているのですだからどうか私を殺してくださいと娘の瞳が女へと向けられるこの娘はいつかの私だ 女はそう思った生まれる前から歩む道を決められたもの女はうつむき逡巡する汚れた血を塗りつぶさんと勢いを増す雨音がなぜかかえって静かに感じた 雨の音だけが二人の耳に響いている長き沈黙の後女は刀を鞘へと収めた困惑する娘に女は問うかような家滅んでしまえばいいその言葉に偽りはないか娘は震えながらうなずく それを聞いた女は表情を変えずにこう答えた「承知」と背後に大勢の兵が集まる音がする らは構えいざとつぶやいた駆け寄る少女が手を取る なぜこんなことをしたんだろうか雨音が遠ざかってゆく人は生まれる場所を選べない死に方さえ争いばかりの浮世では選べないことがほとんどだでも誰かを生かすことはできるかもしれない私は家に縛られ決められた役割を果たすだけ。 この手で数えきれないほどの人を切ったこんなことで罪があがなわれるとは思わないが地獄への手土産くらいにはなるだろうもう雨の音は聞こえない少女の涙がゆっくりとこぼれる動かなくなった女の顔は少し 微笑んでいるようにも見えた